Astăzi este despre a povesti. Sunt uh, lângă un copac care este format din uh, doi, cum să zic. Parcă se îmbrățișează cumva și în mintea mea este o poveste legată de acești doi copaci. Uite, poți să vezi acolo sus cum se îmbrățișează. Uh, fiecare lucru are o poveste. Cred că a povesti este un mod de a vinde. De ce spun asta? Pentru că dacă te uiți la tine acasă, fiecare lucrușor are o poveste. Pixul de la tine de pe masă, sigur, uh, l-ai cumpărat când nu știu ce și urmează povestea. Uh, televizorul l-ai uh, cumpărat când nu știu ce și are o poveste. Mașina ta are o poveste și tu ai o poveste. Și noi avem o imagine și o poveste. Cred că trebuie să avem grijă ce poveste Uh, avem, dar nu o grijă plină de frică, ci o grijă plină de creativitate. Uite ce frumos povestesc acești doi copaci, cum se iubesc ei așa, numai uitându-te la ei. Tu ce părere ai? Ceau!